saat nanti kau hancurkan hatiku Ku tetap sayangimu walau hanya dengan serpihan hatiku Yang telah kau hancurkan rasa Bukan ku ingin kau ku Tapi cukuplah kau tahu Hati ini selamanya untukmu Bila saat nanti